ओए छोटा भीम लड्डू खाएगा नदर लड्डू खाए रुड़ गया ਨਦਰ ਖਾ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੀ ओ मैडम आज तो बहुत कमाल की लग रही हो अरे बाबू क्या कर रहे हो तुम मैं मारूंगा तुमको Papa. <laughs> டான் கிரட்டு கிரட்டு குடும் டும் டான் கிரட்டு கிரட்டு குடும் டும் டான் கிரட்டு மம்மா அம்மா 你知唔知我中意你啊？嗯 <laughs> Oh, you're so cute. There you go. There you